Quien nos abrió las puertas de su casa pues, fue Vila de Cans, nos han ayudado desde el momento cero y más que sentirnos como, eh, digamos, alguien que, que, nos tendría que poner eh, temas burocráticos en mitad, pues al final los hemos sentido como unos compañeros de, viaje en esta aventura. al que volem es que la economía de Viladecans, el de empresas de Viladecans, representen al máximo de sectors. Per qué? perquè quan més sectors tinguem representats dintre de la ciutat, més oportunitats de feina tenim per la gent de Viladecans i a més també es generen més oportunitats de feina per les mateixes empreses. Viladecans està en el mapa I està en el mapa perquè, desde luego és un polo de molt important en aquest treball, en aquesta simbiosi conjunta con la Generalitat de Catalunya, però també con el Govern d'Espanya. Juntos, com decías antes, decía antes, avanzamos más lejos y gracias por ese empuje y por esa determinación. tema de distribución farmacéutica, lo que nos permite esta localización pues es servir con unos estándares de calidad todavía más altos de los que teníamos y nos va a permitir tener una logística del medicamento directa a la farmacia y a los otros distribuidores pues de una forma mucho más eficiente. Desde España desarrollamos, eh, somos centro de excelencia mundial para todos los ensayos clínicos que se desarrollan en el grupo Ameris Berger y Allianz Healthcare y este nuevo centro, con todo lo que estamos montando aquí y hemos creado, pues nos permite atender desde Viladecans las necesidades en materia de ensayos clínicos en todo el mundo.